to my que YouTube video. ¿Ah? Le tengo que prestar Hola, video, buenos días. Con mi nuevo YouTube video. <laughs> así, hermano, así. Ya la boca, weón, no. <laughs> Viva Chile. Genau, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, wir sind jetzt hier gerade ähm, im... Oh. Genau, also Freunde, wir sind jetzt hier gerade im Bus auf dem Weg zu einem Museum in der, im Zentrum von der Stadt und wir sind da jetzt gerade auf dem Weg und weil ich ja jetzt gerade ein bisschen Zeit habe, weil die Fahrt so eine halbe Stunde braucht, fickt euch und genau, ich wollte jetzt einfach mal mit der Storytelling anfangen. Hola! Da sitzt mein, mein Freund von mir und da hinten quatscht gerade auch einer rum. Ich bin ja, letzt, beim letzten Video habe ich ja schon gesagt, bin ich am Samstag, Sonntag und Montag bin ich zu Costanera Center gefahren. Das war ganz witzig. Bin ich dreimal in Folge hingefahren, weil das Blöde ist halt, ich muss immer um 7 Uhr äh, nach also um 7 Uhr wieder mich beginnen nach Hause zu fahren, weil ich eben um 8 Uhr zu Hause sein muss und ich brauche halt immer eine Stunde nach Hause. Genau, relativ random in der Woche habe ich das Video gedreht und genau, ich kann jetzt eigentlich am letzten Wochenende, das jetzt gerade eben war, erzählen. Am Freitag bin ich mit meinen äh, Gastbrüdern, mit meinen zwei Gastbrüdern bin ich wieder in Summit, also in Trampolinpark gelaufen, weil es sind nur 10 Minuten oder so zum Laufen. Als nächstes war ich dann am Samstag, bin ich aufgestanden und war wieder bei meinem sozialen Projekt. Das war auch wieder Ganz genau. Danach bin ich dann direkt mit meiner Gastmama zu einer anderen Schule gefahren. Kann ich euch hier auch mal schnell ein Video einbrennen. Denn das ist quasi so von der gleichen Kampagne, die Schule aber von meinen Gastbrüdern. Das heißt, es ist quasi so der, die reiche Schule und zwar außerhalb von Santiago. Da habe ich auch ein bisschen was gefilmt, kann ich jetzt mal gleich einblenden. Genau, das heißt Dunal Style oder so. So, jetzt bin ich wieder da. Fuck off! Okay. Okay. Naja, jetzt bin ich ja wieder da. Ähm, auf jeden Fall das bin ich da hingefahren und danach After the trip, I went to Seba's house because uh, last weekend his was his birthday and it was very nice. Ja, yeah. da bis 11 Uhr. Genau. Und es war eigentlich auch total schön da, weil da haben wir dann einfach relaxed und es war total entspannt. Auf jeden Fall am Sonntag habe ich eigentlich nicht mehr so wirklich viel gemacht. Nur ich war mit meinen Gastbrüdern halt im Pool und hat da so relaxed die ganze Zeit. Es ist total geil hier. Einfach für mich ist es ja hier der deutsche Sommer, weil ich ja hier 26, 27 Grad habe und für mich ist das ja schon Sommer. Und ich gehe dann da halt auch im Pool. Genau. Ja, ich würde sagen, das war's eigentlich schon wieder von der Storytelling. Jetzt versuche ich Spanisch zu sprechen. I try to speak Spanish. Right? Español. Español, sí. Ah. Okay, ahora yo tengo eh, 220 eh, subscriptores sí. y eh, yo soy feliz y gracias. Für die dummen Menschen heißt das jetzt, ich habe 220 Abonnenten erreicht. Hola Profi! Und ich habe da 220 Abonnenten erreicht und ich bin euch einfach ultra dankbar und ich erreiche gerade täglich eigentlich einen neuen Abonnenten und es ist einfach nur geil und ich wollte mich einfach bedanken bei euch allen. Got tricks for the treats too. Love my ancestry, yo, I see you. Y'all live through me, so I'ma live through you. Continue this beautiful cycle. History always tries to enlighten you. How much been decided for you? You don't know, so just. Are you recording? Yeah, we're. Hello, YouTube. Ja, Leute, wir haben jetzt gerade den Bus verlassen. We took off by the bus behind there. And now we are walking to the museum, right? Yes, to the museum. En español, por favor. Al museo con Chiruenes. Okay. okay. So, Freunde, und zwar... Hallo. <laughs> ja, das Museum war relativ entspannt. Leander, le encanta la Und ähm, museum war sehr nice. And, ja, äh, das Museum war ganz okay. Un äh, saludo para la guacha alemana. Äh, sí, entiendo. <laughs> No entiendo. <laughs> Ja, auf jeden Fall, ähm, das Museum war ganz entspannt. Wir sind jetzt hier gerade noch in so einem Park, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Und ähm, ja, heute mache ich eigentlich jetzt nicht mehr so wirklich viel. Außer halt eben nach Hause fahren und dann muss ich eben so ein Projekt für Englisch machen. Aber das war es eigentlich alles. Und hey, yo, hola, no, soy famoso. Sí. 220 suscriptores. Yeah. Tengo ganas de un churrito. 220 suscriptores. okay. Okay Leute, da hinten läuft gerade Gollum rum. Ja, Leute, ich bin gerade hier noch spontan zu einem Fußballspiel eingeladen, weil hier gerade zwei Klassen gegeneinander spielen. Und man sieht hier aber nicht viel auf der Kamera, deswegen filme ich jetzt mit dem Handy. Ciao, Kamera. They got a goal. Okay. Great job! You did it! Yeah. Nice! nice. <laughs> Congratulations!